Bino basi nazo kamwa ti bozo lelaka na ba prière na tuli na tuli oh nzambe na nga maman yoka nazo beta seta eza na mibala ba venturier baza oyo basi ba pesa motema ba trahisa bango na yebi mais la plupart ya Ba cas mingi eza na basi eza somo. Or kala mobali nde azalaki na basi ebele azo tenter nani na nani. Lelo mibali ba mona difficulté ya pays akoma kobanga kozala na deux basi. Soki nakomi na basi mibale perte ekoya na kozala na danger. Mais basi ya lelo akozala na mitambo ya mibali 4 mais azo gerer bango mpe bien. Premier exemple, wana mobali yo bozala ne na quartier, yo moko oyebi. Oya fa bolala, soka zaka na boutique, oseki cabine. Oya ba unité, nani na poka pe soki na bokuta kana yo oyebi. Et ana mobali mususu yo presenta na ke, o penza yaka lokola ya vina, oseki bokuta na école, o na université, o soki wapi yo oyebi. Oza pe na mobali moko ya papa. oyaka na jipe to na motuka oyo ntango tomona yo okosaka biso tala noko tala papa leki na biso ya mbinza tala papa leki yo moko oyebi oyebi na oloba oyebi oyo asombelaka sikoyo nyonso kote obimaka mpo bagarson wana okenda kopanza mbongo ya biloko mpo babokilo ozo mapa na nga très bien makambo nazoloba oyo oyebi sikoyo fille ya boye ere ozo renye bakobetelo maboko ebongo ntango ekoyinda okomi na point carre nzambe aretournele yo okopesa bademo na nani bakanga yo we napesi bino bambote ebele eza wa bino oyebi toli ya pete paster john awa toza na chaîne na biso ya bombeshe tv vraiment lelo namemeli bino sujet moko mibale ya mpete tokodecortike yango moko moko sekele ya basi sekele ya basi na problème nini sekele ya basi eza na bacas différent oyo sekele ya basi tozobeta ya ntina ya infidélité sans cause mpo na basentiment moko boye ememi yo na makambo oyo Ya buzoba oboyi ba rêve ya mobali oyo atiama na vie na yo olingaka ye likolo ya eloko moko edistraire yo omipesi mpo oke libela osisi moto bozalaki na ye confiance na yo libela ya mibale mabala oyo ezokende bamitan ntango na baka mabala eke mitan lokola na match mabala ba siffle penda prr prr prr mitan eza nini nde yango tozo développer vraiment namoni stone na bilili esika ozali kuna umela ye moko kolo chaine la tundra base donc eh, toza elongo ndeko na nga mpo nazala cour na bandi mama pesanga matoi nalobi boye bino moko bozobebisela bino moko bavi na bino mpe bokoselaka bato ke bakanga bino o lisuma o botutu o nga bablokanga o nga malediction o vi na nge ekomi boye ndenge nini o nga mwasi boye ndenge natali kitalatala naza nanu me makambo na nge marchaka te mama ngai mpe lokola paster john awa mpo na nga nayebisa oki envoutema blocage ezalaka mpasi Nazolinga sikoyo lelo ko decortiquer mua ba makambo oyo nakoki koloba soki eza peut-etre yango omitala mpo to tirer conclusion ndenge oyo ekomela yo eza ya solo ndenge okanisaki to ngai nakoloba eza yango to eza pena envoutema pesa ngai matoi article 1 tobandi mama tala mobali oyo alingaki yo na verite Ayaki epai na ye lokola bolingo, alobi, Nalingi yo. Yo mpe omonaki ye bien, bolinganaki mpe bozali. Landa nga bien. Mama, mobali oyo abengi yo, alobi ke nalingi yo mpo na libela. Bayaka kaka ndenge mibali nyoso bayaka. Ya lokuta, okobunga bango te mpo na ba promesses na bango. na maloba ezalaka different na kati ebandela kolinga yo na kolingo ya solo amikitisi peut etre kaka soki bobimi naye amoni mutakala na yo omona bolingo nayo ebandi ko devie mususu akoloba nao teke na boyi yo omonaka makambo na ekomi mavwanga mavwanga oloba a ekomi be oloba be ekomi se elakisi ke alingaki kaka bosangisa nzoto na ye sima a change or soki yo omoni modèle wana obandi kotingama kaka Na système ako lingi asowe ke ndenge aloba na nga premier fois ke alingi nga na kangama na ye maman oko mona mamonda mwana libala oko kosela envoutement na blocage nzoka nde mobali asepelaki na yo mais alingaki yo te azalaki na souci kaka bo bima na ye bo monana mitakala après asima nzela akende or mibali ya bongo na pesaka bango faute il fallait akende luka na ye ndumba asilisa ba posa na ye sila akoma libre ke omona mwana batu otie litolo ba ke na lingi yo pona libela. Yango omoni mpo na nga yebaka ko classe je t'aime na yo na place nini oyo ekozala na effet mama misusu mpe bino ba tantine koma yo oza na mobali alingi yo ozo sentir ke mobali avi na yo mpe azosepela no mpe ayebi soki petit nakobala yo omoni mpe bapreuve nyonso te ya minene te ya mike O sentir que oyo avenir na ngai yeyo. Mais kaka yo wana ozalaka na mobali wana na pembeni otia ba photos na ba WhatsApp na ba Facebook. Oyebi yo moko biloko nini otiaka na Facebook na makambo okomaka na ba mibali ya libanda pays. Misusu baza kaka na Kisasa, misusu na Angola, misusu na Poto, yo moko oyebi makambo olobaka na mobali wana oyo ya libanda. na mobali oyo bozalaka naye awa soki oye na pokua akutani na ye bosololaka nde makambo nini? Comment yo mobali osi ozui dejà mobali oyo alingi yo mais ozo kende olekisaka nzoto na ba Facebook pona ko tentaka chance lisusu cote mususu est ce que mobali oza naye aza sur te point d'interrogation oyo nionso makambo ekomelaka bino soki eyindi envoutement ekozua position nazwa kaka na kati ya place wana tantine na nga tala mwasi kitoko lokola yo pa na nga mwasi ya kitoko aza na moto mobali alingi ye mama oza jeune fille Okuta na mobali atio litoyi tantot bozali pe bozali na oyo mobali asi ayebana pa na bino ke mobali na yo yeyo ata akangi na lopangu te oyo batu tout bayebi ke tein responsable na ye ye wana mama yo moko likolo ya ba sentiment bitalatala ya ba theatre ya ba novelas ya ba musique ya ba wapi comment yo mobali na yo oyo alingi yo aza na yo likolo ya ba sentiment ya kopesa sentiment soki na musicien Soki na nani? Soki na mutu nini ya theatre? Soki ba pasteur lokola ba John oyo lokola ba nani? Yo moko o changer langage ale oza na okweleli nga mayanga oyo ya bolingo ya kobala te mais oza na mobali aza na yo a prometa yo ke akobala yo akokisela yo nionso mais yo po omoni nga na TV ou bien musicien soki nani o changer langage okweyi mayanga pona mutu wana okomi na benga nini amoureux omonaka bosi moto ebaluki moto aza na ye ya vie abandi okatele mangala makasi bilamba ozola tokende odenda nango kuna tatongane nasombela yo me yo okoki komitika nzoto na moto oyo kutu azokipa ata yo te aa na bato na ye ebele yo moko mwana mwasi obandi kotindele bamikaba baletre ya oyo boyebi wana Kokoma na ba Facebook na ba WhatsApp nga na kalaka yo soki ola avant na lala soki na loti yo te na nimbaka te mais bi mobali na yo kutu atya litoyi boloba na je t'aime nanu olobeli ata deux mois ya boye te mpo mobali azwa esengo mais nga mutu mosusu be musicien soki nani oke komitala Boboma mabala na bino pamba. Wana okokosela lisuma, wana okoloba envoutement, ba filles ya lelo botondi na ba eglises na ba kitambala bozo lelaka prière ngai na tula otala mwasi kitoko oza na age ya muke mais challenge ya makambo oluka ya minene koma yo mobali oza na fia mwasi kaka mobali mwasi na aloba mwasi mama sekela bino basi oza na fiancé to mobali moko asakanga lopango ou bien akanga lopango te azo chona ndako Ex na wana ya kala bokutanaka na nzela wenze ata bobimi na ye te masolo bobetaka wana ndenge ezailaka ti na niveau zero ezo lakisa ke soki mobali na nga cote na ke libala ekufi na kozongela ka yo eza deja demi impudicite mais a pas la largeur est ce que ozo kanga très bien mama ana oloba yo pe mususu oza na mobali na yo awa yo ozwi chance batindi yo na poto na famille mama na nga Koko mokomi na poto, mobali ya kisasa oyo aboma nzoto na ba mbongo ya mike ya pierrot ya kobatama, ata ekokisa nionso te, tango esombelaka yo ba unites, esombelaka yo mua body, esombelaka yo mua cabelo, yo oyebi. Okomi na poto, obalukela mobali ya awa on dirait ennemi jure, mama ata baboyaka, mama nakoloba no ba polele, yoka nga tantine, mosusu yo, kaka likambo ya basi nazo loba awa. Maman ozo tala famille oya te maman na nga ba pesi yo mobali na loyenge na choix na yo te po mobali yango azalaka na mbongo oyo yo moko ondimaki te soki nani yango atiako litoyi ake tindi ko kuna or soki ozalaki ata sans mobali ngai nako sepela kende libala eza kaka moko kangama oko mesana mais oza na fiance oyo olapaka ndayi yo na ye que na lingi yo libela likolo ya discuter mobali wana oyebisi pe te que na boyi yo ozui o tourne okenda na mobali yo ya mbongo okota libala epuis okomisa ah ngaiee maman bino basi nazo kamua ti bozo lelaka na ba priere na tuli na tuli oh nzambe na nga maman yoka nazo beta seta eza na mibala ba venturier baza oyo basi bapesa motema ba trahisa bango nayebi mais la plupart ya Ba cas mingi eza na basi eza somo or kala mobali nde azalaki na basi ebele azo tenter nani na nani lelo oyo mibali ba mona difficulte ya pays akoma kobanga kozala na de basi soki nakomi na basi mibale perte ekoya na kozala na danger mais basi ya lelo akozala na mitambo ya mibali 4 mais azo gere bango mpe bien. Premier exemple wana mobali yo bozalaka naye na quartier yo moko oyebi oyo ava bolala soki azalaka na boutique oseki cabine oyo ya ba unité nani na poka mpe soki naye bokutanaka na ye oyebi eya na mobali mosusu oyo presenta na ke oyo mpenza ayaka lokola ya vi na oyo soki bokuta na ekole oyo oyo na université oyo soki wapi yo oyebi oza mpe na mobali moko ya papa oyaka na jipe to na motuka oyo ntango tomona yo okosaka biso tala noko tala papa leki na biso ya mbinza tala papa leki yo moko oyebi oyebi na oloba oyebi oyo asombelaka sikoyo nyonso kote obimaka mpo bagarson wana okenda kopanza mbongo ya, ya, ya, ya biloko mpo babokilo ozo kopana nga très bien makambo nazoloba oyo oyebi Sikoyo fille ya boye heure ozo regne bako beta yo maboko ebongo tango ekoyinda okomi na coin carre nzambe a retournele yo oko pesa ba demon na nani ba kanga yo nazo loba awa eya na mwasi mususu aza ne na mobali penza na ndaku ba fandaka ou bien fiance ako bala ye mais na butu okendaka ville Naolobaka polele. Tantine, yo okendaka ville? Na ville okendaka ville chaque ipokwa kosala nini? Mais wana mobali oyo si ozwi mobali ya zoba lokola biso tokipaka te tobebi na biso. Mama, naloba no makambo ya mike, batela kitoko na yo. Mobali oyo alingi yo soki olingi ye te loba naboyi na nga. Soki olingi mobali na engagement ondimi libela eza lokola mobali soki otie mwasi litoyi mwasi andimi ata bobimai na nzoto te soki ekomi kaka na pokwa oboyi ye okomi otambwa na elakeli mabe ozo assurer muana batu ke nalingi yo andimi oye ko changer ata bobimi naye na hotel te na kindumba te ekomi dejà maloba na po olongola ngo Faut olanda osenga ye pardon o explique pe tina oboyeli ye po akende otala kitatala pa mondila atuli nzoka nde yo ozali na ba engagement ya presse makambo eza ba posa kindumba omemi yango na ndenge ya libala est ce que o comprendre nga très bien na oloba makambo ya mike tala omoni nga satan aza kolo masumu mais masumu ebele ato ekomela satana biso moko nde to creaka yango pe nazaka na temps yo mobali oza na mwana mwasi na kisasa oasira ye nakobala yo ubi okanga lopango ubi okanga lopangu te opresente ye shebino ke mwasi na ngai ye ozwi chance oke poto ondire mungu ayeke dinda na mai libela ayebanaka te mwasi atikala abeta 3 ans azelaka yo ndeko na nga basi misusu bazelaka ti ba 7 ans ntango amoniki ezowumela kutana mobali moko mpe ya na nsima apesi nzoto atye ezemi Et puis ezalaka lero azwaka zemi ba nde mobala poto aye. Eh o trahir ngai na ndimaki te. Yo na 7 ans okenda na 8 ans obima na mindele obima na basi misusu nga nde soki rideau ya ndako na revendiquer to ekomi problème. Mibali wana baza ba faux mibali. Eza lokola mibali bazalaka aza na mwasi soki kaka atye zemi ake voyage akoyaka mokolo mwasi akobota et puis maman Affection ya libala eleki nyonso. Ba nyoka kutu bazanga maboko mais ba caressanaka. Mwasi ya nyoka pe ake asepela bi eh mobali na nga lelo asimbi nga mingi est ce que maboko ebimaki? Affection ya nyoka ebimisi lokola maboko ebimi ebele. Ndeko na. Maman nazo pesa conseil soki olingi mobali linga ye mbala moko kotalaka te tokobonga to tokobeba pourquoi makambo ya vie et puis nga na kamwaka Mobali boza na mwasi botala soki miziki yoka mwasi na ye e ndenge ndenge moto a krakaka ngai e ndenge na krakaka ye e ngo kozwa mama na mbata to kabin libala ekufi kaka wana kende soki ezalaki alesi na ke peza ngo yo mwasi na nga okende okrake moto omoni na tv eya ndenge nini tala yoka nga makambo na aloba so oyoki nga botye fille na bino na danger bokosaka eza envoutema bafille ebele boza na makambo mosusu nalobaka boye mama yo moko omoni yo moko ndako toliaka mabe likolo banzala kisasa Famille elemba yo te ba kolisa yo okomi na 19 ans 18 ans ozo kela maman na bino mawa te ndenge aboma nzoto na ko kolisa yo kaka kozwa diplome ima na zemi bino pe ba maman oyo bozalaka mwana na mwasi soki aleka mayele bo controla su ye te mwa likambo ki azwi kaye mama e nake tala moninga tokosala devoir Hee botika azaka laureate na laureate wana nde seme ekeko ekekota oro oza pe na mobali yango ata aza aventurier lokola ngame aza ata na mwa hein po yani mobali mosusu ane piaker malingi mwasi bokobunga te bokobunga mobali te botaka te alingi ye ande na makoki te na ana volonte mais mibali lokola babiso oyo après avoir kotia zemi toi na change na commune zemi ekomi ete ya 4 mois te poi omwana mobali akoma atia zemi na lemba akima kenda kobatama na, na yolo ubie na matete to Na bumbu. Yoka ndenge azo tuna sango aza emiye na musika on dirait bombe ekwaki na pays moko boye. Pechango aboti pechango aboti mais omoni biso bana mibali ba liwa mingi tozo monaka na balabala eh ba tuti ye na moto eh mbanga epanzani ye mikumba garçon omoni akufi atia mwana batu zemi akima papa na bango piaker atala bazali nano na nzala bayela bango koko moko sans programme Et puis bana yango ya mikolo ba ata odame ekolo mwana azotonda te mashine esaka bana kota kongo elingi ebeba po elielo na mwana bana mikolo so batio mokolo olesa mwana bakokango moyibi pamba nzoka mwana yango abetisa na potopoto ye moko mwana 3 mois Osisa un kilo ya potopoto yo emelela nini oyo makambo eza na congo yokanga bien nazoloba par amour mama tala condition ya famille boya tala ndenge bokola ya kwata nzambe na mawa na ye mama na bino ata badifite na papa nzambe akolisi bino oroyoka toli ya baparent olandi bagarso akabi na pembeni Et puis ba garçons ngo balingi yo na verite te. Olandi ba garçons ya moto ya wewa lokola mema ko akoma client na yo. Alobeli yo maloba misato aketi ko na na na na na, na kingabwa sa ofuta alomi tiki nzoto. Ozwi pe zemi. Yo pe garçon ya moto otie mwana batu zemi. Baye kotikela yo ye ofele. Oro ndima ata engagement ya zemi muana bota ti suka mibali ya congo boko kufa te ndenge nini na makambo mabe motema mabe eza na congo eleki satana kala mingi te satan ye moko akotumela po amoni makambo ezoleka na congo ezoswana ye tala naoloba makambo namonaki mokwana na ngambo mama tantine wana kezwa zemi ya mwana wewa mwana wewa pe zemi penza moko po botisa mwana wana Batikeli yo mwasi ofele, papa, papa na ye bayaka te, ba parents bayaka te et puis mwana na kati ya ndako wana oza ndongo ozo finga mwana wana ozo kota na ba parents na ye. Yo oza na education mabe hein. Yo penza bakolisa yo mabe hein. Ba parents ya moninga bakoliseli yo mwana otie zemi ofele ozo finga bango sans motif po otambola na vie onuna. Yoka nga tala bazanga mbongo ya kokangisa yo bana ndeko ya soda te mokokutana mikumba combien de jeunes garçons bakoma waya waya Aza na kinsasa azo tambola lokola aveugle akufa misu. Maloba ba famille ya baninga obebisa mwana bango otya zemi ozosenga merci na ba parents bapesi nga mwasi ofele okoma kofinga mwasi ba parents na ye na misu na ye oyo alobaka ke eh soki nayoka ata mama na nga otye nga nanu zemi baya kotika yango ofele ozofinga na ba parents na nga bamibala bango baza tala ebele biso baoyo na kisasa so oyoki tole pete oyo base tala omoni kisasa satana makambo mosusu ete moto akanga bino Mikumba na bino botambola mabe nde ezokanga bino. Finga mutu, yiba mutu mais ba documents oyo ya muana batu otia ese mokima. Mususu okomona babota akosa boye noko zwa muana bino. Baya na muana boye pua bakima. Ye ako recupere muasi na ah nazoya oko remarquer atia muasi zemi akoma kofinga muasi atia zemi azobima na basi misusu na pembeni. Yo pe fille ya kisasa bazoyela kiso muninga na yo muasi abota. Oyo ba kima ye, yoka ye pe. Eeh nde ye ako yoka ndenge yo pe oko zua zemi oko yoka. Yoka nga ndeko na nga nazo loba toli ya pete oyo ya changement ya bana basi. Bo yoka ba toli ya ba yaya na bino ata ba bonga te. Alingi yo koleka batu nionso. Azangi nde mbongo ya ko tangisa yo po ana makoki te. Mais lokola aza yaya pasi nayo ekosuaye makasi bokendaka libanda bozuaka ba zemi bofingaka ba ndeko na bino tangu boyaka na bana bana bapiaka ba mikoko na lipa kaka ba noko wana boyeba makambo nayo loba yaya peso toli vi nanga bokota te kanda ye nazongelaka tango okendaka pe bana mibali wana obungaka te ke mobali aza piaka to aza na mbongo mais tango ekoyinda okomi na zemi oyokabela bana na quartier ondire zemi ya ekonzo mama koko tikaki ndambo ya pondu te mama elali ye mwana bino yeyo e ya dudu Oleki nga tikela nga temue eloko na lesa muana oko yango omoni bo bambela bana ba kombo ya bato ba tonga ba ndako etage na quartier lokola amonaki yo na nzala kabeli yo 10 dollars yo pe kuna patron muana oyo a ndoyi na yo tala ndoyi na yo tangiangiangiangia bo komisa bana ba ndoyi yango na kisasa kombo ya bana ezaka suye ba kala te bana bino bako kufa te ndenge nini Kala toyebai ba talaka nazo zongela mwana soki aza na kombo ya Jean polo zalobe ba kufaka te tala bango ba nunaka mais tala ba koma bana bino arta bebe vivis arno de roleron mwana moko mai mai ozo tina mwana ya trois fois lokola kuya na nzela ye moko po kombo deja ya mwana ekokani te na kowumela po pesa mwana ba kombo lokola ba polo zalobe eh, bayatoma tala bakombo wana mpo ekufa te kuta na aksida yo okombo aza tala makambo na wana basoki kinga base oyo napesa baperimetre mwana mwasi mobali ya liboso akosi yo na zemi Ozongi pa na bino ekoteya yo te mobali ya mibale aye su zemi bana mibale ya misatu zemi maman eza su mibali te yo nde comportement eya na mwasi mosusu omoni kitoko mais langage na ye eleki ata ya nyoka eloko etulisaka yo surtout baso bakolaka semi pa na bango mama aleka kolengela ye malikamaka e eh, nakoka boye te yo so bokolaka na recho ngai nalingi yo toke na mota mbabola to ya makala oubia mota bakoni okolamba Landa bolingo place ememi yo surtout basi oyo batanga koleka mibali so amoni mobali kaka na 3 mois français akangamaka yaye bama français mobali akomona pasi kaka na komonela basi wana baza na baloi lokola mikanda ya leta bexigence mwa likambo ke eh, ngai naiki wana wana mobali kizengi tala basi ya baloi bakomisaka bamama mibali bandoki nayebi tellement amonela mobali akomisa mobali Omoni maman na bino ayaka awa te mobali azoba po mona maman nayaka kaka otala bino na ndaku aboyaka te faux mobali vrai mobali tika lokola nyama ba nyama bakanganaka mapangu te mais basi ya ba nyama nionso bapesaka mibali na bango respect tala kobanda na musoleke to ba fourmi jamais okomona musoleke ta mwasi alandi ya mobali mobali azaka toujours na autorite namona taba moko ya mobali azotia ba taba basi 9 kaka na ndaku Pe ba tabaniswa basi baza komikitsa. Comment yo mobali opesi mwasi ata 100 francs meme na famille na ye te obalaki kaka te mais mwasi amonelaka yo ndeko eya na mibali oyo nalobaka makambo mabala ba jeune fille eya na mobali mosusu omoi na voiture azoleka awa surtout mibali bazalaka soko abali famille ya mwasi baa na mbongo bapesi mobali mama e mobali yango abimaka libanda na miso ya bato nde patron kende oteya na famille ya mwasi azalaka na mwa adire te boyi baleki ya mwasi balobaka na lokola baloba na camarade moko boye po abike biso nde tosala yo mais soki bimi libanda mona bino e vous faites quoi ici dégagez de mon parcelle mais teye na kati ya ndako mwasi nazalaka na soka kaka boye papa e oyaki tana nzungu na meme moto etoki moto atokanga na français libanda kefunga nzunga mo ekuta esikisi ngayo kizengi yomoni bino mibala zala mobali kufa mobali Linga mwasi alingi yo na verite akopota secret no libanda te. Mama soki olingi mobali kangama talaka nanu avenir na ye kotala mobali na budget te tala mobali na maloba malamu na ndenge alingeli yo na makambo azoyebisa yo na ndenge aza kotala pe classe te soki olingi mobali talaka ndenge aza akomema na objectif te omona ba voyou batanga te me balinga mwasi na verite mwasi apesa confiance famille esilika obali voyou mwasi alingaki na verite lelo tala bango voyou wana akoma mutu munene Akoma kosunga kutu na mibali oyo ya ba batanga trop. Na tindi yo kende kwa bikoya ko atindi nga linga foyer etali yo. Soki ozali na matutu lokola box wana yo. Na pesi na ba perimetre. Nga na so bande ka ke mwasi keba kitoko na yo fo bala ekenge. Talaka mobali soki olingi ekende soki olingi te tika. Koma yo mwasi oza na mobali na yo ozo linga su mutu mususu. eye asepelisa ngai nakalakaka ye mabe mpe na misa mobali wana kandi na baso ngai nayoki libala kokufa mobali alingi yo boza na mwa mbongo ntango akwei kai na demwa okimi ye okochange mibali lokola liputa kizobazoba okotikala kaka na kitoko ya formalite mokozala na mobala malonga te yokanga naloba no verite libala eza pour le mele pour le pire soki alingi yo soki omoni mwa ete boya koma bolingaka mobali soki aza na mbongo mitingami soki obandi okoma na mwa faillite Obandi olakisa ba langage. Kobenga batu misusu. Se mobali aza piaka te kotala aza nake tala mama nzoka nde okende ba camarade na kote mosusu or mobali nzambe akotinda yo mobali moko na ebandeli mabe me na suka mda kobongisa famille na bino so oyoki nga na oteya yo vrai bokeba na baprofesseur baeglise mingi baeglise ebele bateyaka soki nde banda oteya kala te baeglise ekoma bamoni motu na veste bapesi professeur malonga bamoni motu na lipapa batindikeli ye kindoki Mobali mususu nzambe ako pia yo aye na système ya lipapa na apparence ya mabe nzambe azo tala soki oko linga po baleka challenge yo soki otala lipapa oyo oye te bolingaka ba escroc lokola biso na oti otika patron na musala heure ozonga na camion na moni na tio litoyi na komo kosa lokola ya ngai yo pe soki omoni boye hey, novelas mobali ya solo ye nzoka nde escroc nzoka nde mobali moko abalabala kala na tika bana lokola basakombi ya mapa toza tala ebele Tanga otya litoka nse mobali ya liboso nzoka nde eeh ebongaka pe kuta na mobali asala kala maza na mbo na mbongo po nga soki nazalaki mwasi ata olingi nga naza 15 ans bureau soki ozaka na budget na kotala basi ya liboso te mbongo na nga wenze na bana eko ekoka sala oyo olingi chacun pour soi Dieu pour tous nakosi oza na matoyi mais yo Yo moko oyebi. Mon frère Itoi ekenge. Contrôler mbongo kokaba soki ba camarades te. Keba mwasi apesaka mobali confiance na budget te. Mwasi apesaka confiance na mobali à partir ya droiture ya verite. A remarquera soki oza piaka maloba nini olobaka na ye. Soki ozwi mbongo maloba nini olobaka na ye. Ntango ozalaka na mbongo te comportement ezalaka nde ntango ozalaka mbongo mpe comportement echangeaka. Mwasi ayebi. Ayeba ke eh nao tourner en rond. Mobali aboti nga mwana mais soki nalandi ye, vie na nga eko te, eko tengama. Oyaka na solo ya masanga yo kaka ba melisaka yo. Makambo ya ndako okipaka te. Mais kotala mobali jeune garçon. Comment mobali omi lingi koleka mwasi. Mobali moko soki aleki on dirait musicien. Mais tala mwasi akende wenze. lipapa neti mashakado otuna oyo mwasi oyo bipupula ani wakabolaka masango libongo oyo nini mais mwasi ya jeune fille jeune garçon lokola yo hein mon frère basi ebele bazomona boye surtout mibala makambo makasi lokola biso okopesa mwasi 3000 francs nalingi olambela nga rognon eh! mwasi azokota wenze yango moto abungisi mbongo yaka batutu baremarke mama ozoluka nini mpo salaba kaka mama na nga kuna ya ndako mobali makambo makasi pardon botekela nga na moyachel mpo na kobetama na matutu oyo nazoya biso verité mobali soki ozolinga mwasi soumission mwasi ata atanga te Yoka ye abongisaka bien mobali. Surtout mibali bayebi kaka deux mois français. Oyo balinga kokota makambo ya politique bamonela basi boye. Nakokoso te. Soki aza na mbongo tagengela mwasi kaka na ba gros mots pas comprendre te. Oyebi conjoncture te. Wota se c'est du coterie. Wamaso amoni kaka boye, eh akosala, akosala kaka, tobakisa mwana. Quoi? okoyeba mboka oyo epi bana yango bayebaka so te bana babotamaka na ndako ya nzala batondaka noki te bana nini batondaka te mashine na bana ebebi na kongo a mwana azosisa ekolo ozomela mwana mbondo sosozala bango 4 oyo na bapesa bashema epa na nga pimela bana bilamba sika bonane Mais chaque semaine verifiaka bokali ya fufu. Ekomi na limite faut na matiango sur roti. Wana tata malamu. Vrai mobali atalaka ye moko bilamba te. Atalaka nde mwasi na bana balati ni nini. Mobali moluki mbongo balai mbongo nde famille. Soko moni mobali azwi mbongo akomo kana mwasi. Oyo na kolakisaki ya 30 000, 70 000 na bomba. libala ekoti manevre libala na mama ngambo na biso esimba nzela longwa katela vi corne mpona mobali na te ya sentinele mabombo mala malamu tokutana besiko lokola biso toyaka na masolo ebele ya minene lera piaka so nazwi mbongo nakomi makambo makasi epuis mibala bazalaka soki atika mwa mbongo ya soso fufu elali na ntongo ndreba bakisa mwana ata aza na bebe Boni boye. Bandika mbula matanga ebeta te. Ondie mwana mosusu aya. Nazebisa yo. Libala oyo biso balokoso oyo. Tala. Conseil nazopesa. Oyo nalobi article 1 bar 02. Jeune fille keba na vie Loyenge ya mibali nde babengaka yo ekosa yo te kangama na mobali oyo abengi yo na verite soki otioli mobali nayo po nzambe atindi yo na ebandeli aza na mapapa nalobi te kolinga mibali ya mapapa nazo zongela linga mobali oyo alingi yo na verite okobunga ye te ke oyo aza bien to mabe aveugle nanu amona te nayeba ke mobali azo tianga litoyi alingi nga bien to te bongo yo mutu ozotala yoka nga oza na mobali na tongo na poko omoni ya voiture atelemi odesopa nzoto atuna namona kozala na mobali moko ete eh, nabala te nga aza mobali te ose livre naza bana ba verite namonaka bajango ebele na basi oyo oza na mobali oza na mobali me na poko ozokende ville okendaka ville koluka nini eya na bafilme mosusu okotali ye android ya cher na maboko oyo ya iphone tata na ye piaker mama na ye piaker Musala asalaka ya malonga te iPhone ozoli wa wapi? Moyen ba tuna eza te point d'interrogation. Yo pe mobali tango okomona mwasi ya boye eh nazui petit moko asovaka nga fort nzoka nde aza na mibali ya mikolo bakenda kotala na po na pokwa akosa ko kendeke tala noko na gombe nzoka ke tala fiance papa moko ya ba 67 ans ya 72 ans yo fille obimaka na ye Mais oza sous na garçon wana ozo tia vie temba temba na suka ngambi nazo pesa conseil okende otema na porte église okokoma intercesseuse po okomona makambo kolanda yo yo kanga kanga wana moto alingi yo soki ye te tika ye epuis kokende libala okela mobali mawa te et na lingi kaka ye mawa ngoo nga okomona fo linga moto motema elingi po aza na matoyi so oyoki nga nazoketa mibala mabala ekeba mita lokola na match yoka nga na babi bien mabala oyo ekeba mita lokola na ma na match sikoyo libala eke mita mpo na nini eya na erreur mingi ya mibali eya na eloko eleki mabe te oka mobali ya zoba lokola nga kotya litoyi oyebi kotya zemi mbangu me koluka lipa kobomba libala kwa oyebi te bolole bolole ya majuscule eh, mibala bango baza tala ebe na kisasa ee eh, eh. baspecial epuis nakamaka basi baboyaka mibala bacourage okoya biso balingaka besikola bongo Nga ata nayebi ke cherie na nga na leli yo ata na madi bango balingaka yoka masolo yao kaka na TV soki olobele malobele mayoki na novelas nde bando mona mwa yeyo lokola biso te po biso bato ba kopere tozalaka na litoyi te peti na nga soki olandi nga okosepela na suka kaka wana po nga na todi jour osakani action 10 dollars osakani 20 Soki otie preuve na sali nyonso, bolinga biso bata coup direct te. Lobi ningaka maloba fois poème. Alobi ninga maloba novela sitin na kolinga te. Ni boningaka a chanter. J'étais là-bas. Besco na ba poème. Libala besco bana ba poème moko ba ba gros moko ya mur. Sans baka petit nanga. oyebi ke yo mpenza wana ka ihihi tala yo te bimiselo 100 franc soki oza ata na metie mokolo yango eza piaka okorata mpe lobi yo ofandaka chez bino ozela lipa lokola nga kobanda lipa ti fufu ozalaka na ndako me lokola age epusanaki baninga babalibali yo mpe ozwi mwasi otya litoi e yo moko nano koka kozwa olendi ti dimanche te mama na ngai awa na biwe na bi mabe tala Okotangwa na molongo ya prière bako bimisa mikumba ya pamba nzoka oza na eloko te. Oyo aza na matoyi naoloba polele tala soki osalaka rien kotya litoyi te kotya mwasi litoyi eza kobenga danger danger ya yaka ndeko nzala ya yo moko eza bien okobeta lisolo te bakoyeba te nzala oyo obimi na cravate babetelo maboko mwasi atikali kobima kodefa mapa nalipa bakotimbela ke eh, papa lokola leki baza pia piaka eyebani ndeko naokosa yo te soki ozokoka ozwa mwasi ya charge te eloko ya liboso kokamwa sentile madusi ezokende kaka lokola lokola te okatana ozokonda sa obela susi ya mwasi ekomelo na moto okomi kosi osila okoma otali kitata ozoboya yo ma eza yo mpe eza ngai te bachange nganga babwakeli ngai maske de viesa mobali te mikumba eleki na moto tala a ah, nabi boye nabi mabe naoloba polele soki oyoki nga témoin nalobaka verité yina nga me yo yoka ndeko engagement ya mutu kongo oyo yaya namona mwana moko abotami aza na 4 ans azondima te ko mama na papa na ye foti ya mama na papa te piaka Bayini yo te eza nde te mwana azo mitala maman ata ata ba moko mwana sa mutema soka zo lala va lala eh ata ba melisa muninga ma ya lobo mwana azo milobela mwana kata susi ya bata 30 ans ata ba melisa muninga ma ya lobo yango so maman ka pipi olali ateka mboko tosala nini mama eta antuka lola yaka etala naseki nanu koma mwana ya 3 mois bazolakisa biscuit aboyi amona kwanga biso bashema tala mboka ekomi renverse Eh, ndeko na nga namona mwana banda alamuka tongo mwana mobali ya age ya 8 ans bale ezobetama na quartier bokobeta endire mwana azanga makolo bapeti babeti munduki ekoti epa na bango bale eti na makolo ya mwana wana azomona soki abeti ata nsodi ondire tio amelaki na mokoko lalipa na tongo ekosi ekosila Bale yango oyo eeh mama mboke ba djoko bako sila mokate esisi affection ya match tala saka na mboka oyo awa penza nde challenge na mi seleke te na mili bakomi ya kokonda omona mu seleke to bambe libanga maya kima eza djoko mu seleke te boma tanga na kende lola ba ndeko pasi ya mokili eleki mu seleke azo senga liwa Yaya naseki ya tala nzambe apambola oyo azoyoka nga yoka tala naboyi nanga engagement te soki okoka engagement sala nazolobaka bien napekisi te soki okoki koka mais la plupart ya mibala kisasa bozotya basi na bandako na baventure otye mwasi na ndako me kibare esila yo te koma yo oza na mwasi bozovivre kwa celibataire mobali alingi propre koleka mwasi abimisa mwasi ke atanga cake litoi banda mwasi akoma na ndako abota abimaka te nayebisi yo mwa likambo ke naza awa naotala moto awa ti mokola bonani abimisaka mwasi te mama kokopesa bango masanga nazwa kofuta mwasi akoma lokola mbwa bakangela na nsima ndako akokende wa risque yo moni ba fille ebele aza na ja moke makomi elongi ya mikolo libala kenda mobala azotinda mwasi wenza azokomele na papier ondira kobunga affection esila mwasi akokoma na balangashi mabe ve ndenge nini lendi ti le 30 matiti na matiti nataba kuta aliaka matiti mokomsi aliaka ta mwa alipa mwasi lelo matembele lobi ngai yoni mobala akosaka ye saka aleki mifer ndako ya nzala yango moni mwasi akoma kotonga mobali na porte bavoisin mpo batyela lipeka soso nakoyebisa yo ya mobali lokola nga nakopimela mwasi elamba me kote fufu mpo asaka priere ke papa pemisa mobali matama na nge pema konyefu ya misinya eleki yo mwasi asasala priere ya boye